Тосыг гаднаас нь хараад ялгааг нь хэлэх хэцүү. Бүгд адилхан савлгаатай, бүгдээрээ л тоног төхөөрөмжөнд хэрэглэх зориулттай ч үнийн хувьд харилцсан адилгүй байдаг. Гэхдээ кат тусыг хэрглэж эхлээд л ялгаа нь мэдрэгдэнэ. Катусыг хэрэгснээр эдэнгүүдийн эдлэгийн уртасч тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал сайжирч тос солиход автомж багаснаа. Анхнаасаа ийм л үр дүнгийн төлөө бид кат тос болон шүүрийг бүтээсэн. Кат мэрэгжилтнүүдэд таны тоног төхөөрөмжийг бүрэн хүчин чадлаар нь ажилуулахад зориулж Кат тусыг бүтээдэг. Ялгаа нь боловсруулалтын үе шатнаас эхэлдэг. Бүтээгдэхүүний мэрэгжилтнүүд тосны орчин найрлагад нөлөөлөж зогсохгүй бүх тусыг Кат эдэнгүүдтэй хамт ашиглахаар бүтээдэг тул бүхэл системээрээ хүчин чадал нь сайн байдаг. Бид дэлхийн жишгт нийцсэн байгууламжинд бусад шингэн давшгүй өндөр стандартын дор аюулгүй байдал чанарын шаардлага хангасан найдвартай тусыг үйлдвэрлэдэг. Ажлын хүнд нөхцөл төрсөн жишээ харвал ашигласан катос ингэж харагдаж байгаа бол бусад тос яг л ингэж харагддаг. Ашиглалтын хугацааны хувьд ката тосыг бусад тосноос 1.5-аас 3 дахин урт хугацаагаар ашиглах боломжтойг судалгаагаар тогтоосон. Тосыг 3 солих хугацаанд нэг л солино гэсэн үг. Илүү олон цаг ашиглах, эсэлт төсвөртэй зунгаг чанараа тогтвортой хадгалдаг тус нь хөрөнгө хамгаалахад тань тусална. Энэ бол бодит ялгаа. Энэ ялгаал кат шингэнийг бусдаас онцгой болгодог. Хэрвээ та кат шүүр шингэн сонирхож байгаа бол албисны дилертэй холбогдорой. Таныг техник үйлчилгээнд бага цаг зарцуулж ажилдаа их цаг зориулахад тусална. Вагнер аз тоног төхөөрөмж